Hallo. Her har vi en liten sekk. Jeg har hatt en sekk som ligner veldig på denne før. Og den kommer fra 511. Eller 511, som vi ikke sier på norsk. Vi sier faktisk 511. Rush hva den heter. Den forsvant på mystisk vis med innhold en gang da jeg var ute og reiste. Veldig dumt. Heldigvis ikke så masse var igjen, men i hvert fall. Og denne her ligner mistenkelig mye på den. Denne her er jo da Nuprol, som har navnet sitt på. Laget av Nuprol. Jeg syns husker han så omtrent akkurat sånn ut. Kanskje eventuelt at dette her var litt lenger ut her nå. Men det var ikke mye i så fall. Det kan ha noe med måten de har sydd på Jeg lurer på om det var sydd her istedenfor. Anyway. Den er litt padda her, for å begynne med hvordan den er bæresteinen. Padda her og her og her og her. Så det blir litt plass til luft å bevege seg her nå. Eventuelt svette hvis du svetter mye. Um, her er stroppe. Skal ha tvers over. På sida så er det molle for å feste på ting og tang eventuelt fest på noen bånd nå, for eksempel hvis du skal ha med deg sitteunderlag, et eller annet. Noe gjennom her, så det holder seg på plass. Her er høl hvis det skulle komme noe vann som må ut. Det var her òg. Plass til patcher, hvis man det vil. Og Inni ser den ganske så lik ut som den eh, andre sekken som jeg hadde før. Nesten, jeg syns jeg husker den var sydd her til pennelomma, men eh, kan jeg huske jeg veit. Ikke godt å vite. Det begynner å bli en stund siden. Et par lommer her nå. Lomme her, lomme der, lomme der. Lomme er glidelås her. Ja. Her kan man organisere mye rart. Og så er det Et større høl. Her nå. Skal vi se. rom her til å ha. Burde få plass til ja, en 14 tommer laptop i hvert fall. Det burde gå helt fint. Jeg bruker som sånn, eh, sekk til og fra skolen. Skal vi se. Her er vi hølt. ja, ok. Den får vi se på etterpå. Og så er det to mesh-lommer. til ting og tang. Så Å, her, ja. Her er det sånn brilleromme. Ja, med litt stoff inni, så man tar vare på brillene sine. Og her har vi da lomme til til å ha til å ha vannblære f.eks. Da kan man ta ut slangen her. Henge fast blæra der. Og så er det litt her så du kan ha ut slangen av høl her. Eller ut av høl. Alt etter hva som passer seg best. Ja, ja, ja. Nei, men denne funker vel. Vi har her da, det er sånn der plastikk sak her da, som, ja. Det er det. Nå holder den stiv her. stivere. Men mulig å ta ut hvis man ikke vil ha den der. Ja, ja, ja. Så jeg kjøpte min på Airsoft-boden. Virker som en veldig grei reisesekk, rett og slett. Eller til skolesekk, eller til og fra jobbsekk, eller ja, diverse. Snakkast.